उजला सावरी कसात चाहिए सर मेरे बात तेरा हाथ चाहिए हर कसात चाहिए सर मेरे बात तेरा हाथ चाहिए कृष्ण तेरी बंसी पुकार राधना बंसी बाजे मीठी मीठी सागर की बंसी बाजे ओ शाम दीवार vai na jai